ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮಸ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಆಧಾರದ ಸುಸ್ವಾಗತ ಗಾಯ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ದಯವಿಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋದ್ರೆ ನಾನು ಮಾಡೋ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳು ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮುಖಾಂತರ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಹಾಗೆ ನಾನು ಮಾಡಿರೋ ವಿಡಿಯೋಗೂ ಕೂಡ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ವಿಡಿಯೋ ಲಾಗಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೀವೇನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇವಾಗ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆಗಿದೆ ಫ್ಲೈಟಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪವರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಿಗೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ ನಾನು ಯಾಕಂದರೆ ಪವರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ನಾನು ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪವರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಬಂದು ಓಪನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಆಮೇಲೆ ಎರಡೇ ವೇರ್ ಹೌಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಾರಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಗ್ಲಾಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಅಂದ್ಕೊಳೋ ಥರ ಈಸಿ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ರೀಸನ್ಗೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪ್ರತಿ ಸಲ ವಾಹ್ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಹೊಡೆದ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟು ಈಲಾಕ್ ಬದಬೇಕು ನೋಡಿ ನನ್ನ ಮಗನೇ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾವನು ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಸ್ಪಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಯಾವ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಹಿಡ್ಕೊಂಬಂದೆ ಓ ಯಾರು ಗುರುನು ಏಕ್ ಈ ಶಾಟಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಹೊಡ್ದ ಇದಲ್ಲ ಅದು ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಆಡ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಕಡೆ ಅಂತ ಬರಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನನಗಂತೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಬಂದ್ಬೇಡ ಓಕೆ ಫೈನಲಿ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಕ್ಲಿಯರು ಎರಡು ಕ್ಲಿಯರು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ ಶಾಟ್ ಹೊಡೆಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀಯಾ ಹೆಡ್ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀಯಾ ಓಕೆ